Kaitang sarili o hindi Ismet ulang sikreto mo Sila'y naman ay kapatao Isipin kung paano ang baluktot mong utak de, de, de. masama Nung bigyan sila nagkakataon sila'y malaya na ngayon Boses nila'y napakinggan lagi mo tong tatanda Huwag bumase sa kasarian di na yan babae na Babae